Hola, sou John Creamer, consul Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Quero dar as boas-vindas a você que está visitando a nossa página no Facebook. Este é um momento muito especial para se estar no Rio, uma época especial na história da cidade e do Brasil como um todo. Quando eu penso em todas as mudanças e no progresso por o qual estamos passando aqui, a palavra que me vem à cabeça é oportunidade. E não é só no Rio, Além dos cariocas, os baianos e capixabas também estão criando um mundo de oportunidades que devem ser exploradas e aproveitadas. O Consulado Americano criou esta página porque queremos fazer parte deste momento especial. Espero que ela seja um ponto de encontro como você e que é do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Queremos compartilhar com você nossas novidades e também destacar as iniciativas importantes que vocês estão desenvolvendo. Queremos falar sobre oportunidades para estudantes brasileiros nos Estados Unidos, informações para que famílias brasileiras queiram visitar o meu país, intercâmbios profissionais e culturais e oportunidades de aprender inglês. E o mais importante, queremos que a página seja um espaço para troca de ideias com você. Espero oír sus opiniones sobre Estados Unidos y sobre cómo mejorar ainda mais las relaciones entre nuestros países, culturas y povos. Fique à vontade para comentar, curtir y compartir nuestro conteúdo. Seja bem-vindo!